steel frame aqui falando. E lembra que eu prometi que a gente ia voltar numa obra de steel frame muito bacana? Então eu tinha falado que era uma semana, mas acabou passando um pouquinho mais. 12 dias desde que a gente viu. E nessa evolução, olha o quanto que a obra andou. Vocês viram que tinha um esqueleto que não dava nem pra ver o formato do que ia ser esse prédio de steel. Mas agora a gente já tem direitinho ele e dá pra vocês terem uma noção da altura. Vocês veem que ele sai ali do chão, onde tem o porão, né? E ele vai até o pessoal tá começando a botar a estrutura do telhado agora. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro. E várias coisas bacanas. Então, ó, aqui a gente já começa. Então, como eu estou tá falando de um prédio provisório, você tem a chapa de USB e ela fica externamente. Não tem problema, porque eles ainda passam uma impermeabilização. E esse é um prédio que vai ficar uns 6, 7 meses no máximo gente depois desmonta, tira as placas e usa a estrutura do prédio para fazer um outro tipo de prédio, um outro tipo de cara totalmente diferente. Olha que bacana. Tem uma estrutura que você consegue utilizar várias e várias e várias vezes, trocando só as chapas externas. E aqui a gente começa a ver o que é instalação de porta. Então tem muita gente que pergunta, posso botar porta de madeira em obra de steel frame? Pode, sem nenhum problema tem alguns detalhes só que vocês precisam levar em consideração. E no projeto você tem que dizer a espessura que tem aqui, ó, do caixonete da porta. Eu sempre confundo, tem caixonete, guarnição, o que mais? Alisar. Aí, viu? Então, aí depois você encaixa a porta e bota alisar ao redor dela, bonitinho. Funciona perfeitamente igual qualquer outra obra de madeira, alvenaria, cimento, concreto que seja aqui pra dentro, a gente começa a ver e entender como é que funciona o aço mesmo, o steel frame. Então vocês veem que, igual qualquer outro sistema de construção tradicional, você tem uma verga em cima das portas, onde que você dimensiona essa verga de acordo com a carga da laje que vai acima dela. Essa é uma laje muito legal que é pouco utilizada, deixa eu mostrar para vocês. Ao invés de serem três a gente tem a laje com o próprio montante de steel frame. Então aqui a gente está usando um montante de 140 com perfil duplo. Isso é bom para quando você tem problema de altura da laje. Qual é a desvantagem desse tipo de solução? As instalações, você não pode fazer furos muito grandes, você vai fazer um furo de no máximo 70 milímetros de diâmetro, ou seja, 7 centímetros. Para passar um conduíte não tem problema nenhum, você passa o conduíte sem nenhum problema querendo passar alguma coisa maior que isso, sim, tem problema, afeta a resistência do montante. Então você gente tem uma laje em curva, então muitas pessoas têm a dúvida de como é que funciona o steel frame curvo. Você vê que os montantes deles vão ter tamanhos diferentes e aqui você pode fazer ela picotada, não tem nenhum tipo de problema. O importante é a curva ser dimensionada, desenhada com os montantes. Vou mostrar para vocês agora uma parede curva também, muita gente tem dúvida de parede curva. parte no outro. Pra quê? Porque ela funciona como um conjunto e fica super enrijecida. Então você tem uma superfície curva, estética, bonita, etc e tal, e super resistente. Então, ó, lembra que eu falei que ia ser um prédio com três pavimentos e a gente ia ter o pé direito triplo? Esse aqui é o pé triplo. Então você tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar lá em cima. Vocês estão vendo quão alto é? Então quando as pessoas falam, olha, steel frame não faz prédio alto, é mentira. janelas, portas, só o painel não deu conta. A gente teve que trabalhar com os pilares treliçados, que foi o que eu mostrei no outro vídeo. Então aqui você tem os pilares treliçados, que ajudam no contraventamento e resistência à carga de vento. Você vê que a gente tem verticais com um horizontal no meio, ajudando a travar. Então a gente trabalha com um sistema meio de pórtico, pórtico estrutural, para conseguir travar toda a parede. Legal, né? Então, gente, tá aqui essa visita. Depois dessa a gente vai ter mais uma, que é os prédios é todo decorado, bonitinho pra vocês verem. Que não tem diferença nenhuma. Então, grandes beijos. Curtam, se inscrevam. Dúvidas com relação a essa obra, deixa aqui embaixo. Que eu tô aqui pra tirar a dúvida de vocês. E próximas obras eu também vou estar tá mostrando, não se preocupe. Tchau, tchau.